اللواء بعد اللواء جاك اللواء الأخضر ملبي بالقوافل والرجال خير العام والتحشيد بأعلى مستوى خبر سبيل الله بان في أو حيا بواسل أب حياهم شديدين القوى حيا جبال العز فوق الشوامخ والجبال عشان العز تحيا في مظله واحتلال الهوى واللهو يتهوى ويهوى في الهوى والهاوية تلقى أمريكا وارباب الضلال في ارضنا خاطف وجيش المملكة جذع خوايا كاتب التاريخ دخل اليمن مصنع رجال نصر اليمن اتي وهذا وعد من رب بعد اللواء عهد اللواء الأخضر بأن ننثر خلافا أو ثقال الطائبة هبت على حلف هبت يا يا تتحدى المحال ترمي من قبضة تسقي تحالف نجد من